Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Selamat pagi Semangat pagi juga Semangat pagi Semangat menjemput rejeki ya Karena rejeki itu harus dijemput bukan ditunggu Oke ya teman-teman dalam rangka menyambut Imlek di Taiwan Kebiasaan dan tradisi orang Taiwan itu Eh, bersih-bersih semua bagian rumah-rumah itu kayak jendela, kayak lemari, kayak pokoknya apa aja yang perlu dibersihkan itu dibersihkan ya. Uh, hari ini aku mau mulai bersih-bersih, lap-lap jendela kayak gini gitu dilapin ini juga semuanya dilapin bagian dapur ataupun kamar semuanya dilapin oke ya teman-teman ikutin keseruan aku semangatin aku terus ya buat selalu kuat selalu sehat dan juga semoga juga teman-teman semuanya itu selalu dalam keadaan sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal alamin dan di apa eh, video kali ini aku mau uh, kasih lihat ke kalian cara <laughs> aku kerja kalau mau menyambut uh, tahun baru Cina gitu Imlek gitu apa aja yang perlu dibersihkan kayak gimana cara aku kerja dan semangatku kerja selalu di sini kayak dapur semua ini juga tembok-tembok kayak gini tuh kayak gitu semua itu dilap-lapin eh, ya kayak ini tuh semua dilap-lapin oke okay? tunggu dan ikuti terus keseruan aku dalam lap-lap atau uh, kerja menyambut hari Imlek <clears throat> hari raya uh, Cina ya oke okay? yuk stay tune terus di channelku Nasi tiasa Official jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya the brain.